بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین اس دنیا میں لاکھوں قسم کے کاروبار کر کے انسان دگنا منافع کمانے کی اہلیت رکھتا ہے اور کوئی شک نہیں کہ ایک اچھا کاروبار ہی انسان کی معاشرے میں پہچان بناتا ہے لیکن دوستوں ایک کاروباری طبقہ ایسا بھی ہے جو بڑے پیار سے بڑے بڑے ذہین انسان کو لوٹ کر کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آج تک کوئی اس کی صلاحیت کو جانچ نہیں سکا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی معلومات دینے چاہ رہے ہیں جس سے آپ رہنمائی حاصل کر کے شاید آنے والے اس ڈاکو کاروباری سے بچ سکیں تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا دوستوں کاروباری طبقے میں چھپا سب سے بڑا ڈاکو سونار ہے جو عوام کو دس ہاتھوں سے لوٹتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ جیولرز کیسے اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو ایک روایتی طریقے سے بیوقوف بنا لیتے ہیں اور ان پڑھ لوگوں کی تو بالکل ہی مت ہی مار دیتے ہیں مثلا ایک تولہ سونے میں گیارہ اشاریہ چھ سو چونسٹھ گرام ہوتے ہیں اس طرح ایک تولہ سونے میں بارہ ماشے ہوتے ہیں اگر آپ ایک تولہ زیور بنا سونا فروخت کرتے ہیں تو سنیارہ اگر تو اس نے زیور آپ کو خود بنا کر دیا ہے دو ماشے کٹوتی کرتا ہے اور اگر آپ نے کسی اور سے بنوایا اور فروخت کسی اور سنیانے کو کر رہے ہیں تو وہ ایک تولہ سونے کی تین ماشے کٹوتی کرے گا اس اوپر بیان کیے گئے داؤ کو سونارا ایک رتی ماشا یا دو رتی ماشے کا نام دے گا آپ نے اگر ایک تولہ سونا زیور فروخت کیا تو کٹوتی کے نام پر آپ کے زیور سے تین ماشے گئے ایک ماشے کی اندازن قیمت نو ہزار روپے ہے آج کل یعنی ایک تولہ سونا زیور بیچنے سے سنیارے نے آپ کے ستائیس ہزار کٹوتی کے نام پہ کاٹ لیے اب دوسری طرف آتے ہیں یعنی اگر آپ زیور بنواتے ہیں تو ایک تولہ سونا چوبیس کیرات کا ہوتا ہے پہلے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ کیرات کس بلا کا نام ہے ناظرین سونے کے خالص پن کو ناپنے کا معیار کا نام کیرات ہے کیرات تقریباً سو فیصد خالص سونا چوبیس کیرات ہوتا ہے جتنے کیرات کم ہوں گے مطلب اتنا اس سونے میں ملاوٹ شامل ہے ویسے یہ ننانوے اشاریہ ننانوے فیصد خالص ہوتا ہے بارہ رات مطلب پچاس فیصد ملاوٹ اور اٹھارہ رات پچہتر فیصد خالص اور پچیس فیصد ملاوٹ ہے کیرات وزن کے پیمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کا وزن عام طور پر کیرات میں ناپا جاتا ہے اب آتے ہیں اصل بات کی جانب کہ جب آپ سونا بنواتے یا خریدتے ہیں تو سنیارے عام طور پر پندرہ یا اٹھارہ کیرات سونا بنا کے دیتے ہیں اور پاکستان میں چند ایک بڑے جولرز کو چھوڑ کر کسی کے پاس اکیس کے رات سے زیادہ سونا بنانے کی مشین ہی موجود نہیں ہے بائیس کیرات رات بس کراچی میں ایک دو جولرز بنا کے دیتے ہیں اگر سنیارے نے آپ کو اٹھارہ کیرات رات زیور بنا کر دیا ہے تو اس نے سونے میں پچیس فیصد ملاوٹ کی ہے مطلب اگر ایک تولہ زیور بنا کر دیا ہے تو مثلا ایک تولہ ایک لاکھ کا ہے تو سنیارا آپ کو پچہتر ہزار کا سونا دے کر ریٹ ایک لاکھ روپے کا لگا رہا ہے اسی طرح اگر سنیارے نے آپ کو اکیس کے رات زیور بنا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیور آپ کو ستاسی ہزار پانچ سو کا دے رہا ہے جبکہ قیمت آپ کو ایک لاکھ سونے کی لگا رہا ہے سیدھی بات ہے کہ ایک تولہ زیور ملاوٹ کر کے آپ کو پچہتر ہزار سے ستاسی ہزار پانچ سو کا دیں گے اور قیمت پورے تولے کی ایک لاکھ لگائیں گے دوسرا داؤ ان کا پالش کے نام پر ہوتا ہے ایک آدھا ماش الگ سے لگا لیں گے کہ اتنا ہمارا سونا زیور بناتے ہوئے ضائع ہو گیا ہے جس کی ایک تولے کے پیچھے قیمت نو ہزار سے دس ہزار تک ہوگی یاد رہے کہ سنیارے کی دکان کا کوڑا بھی لاکھوں میں بکتا ہے اور ان کا کچھ ضائع نہیں ہوتا آخر پہ انہوں نے مزدوری ڈالی ہوتی ہے آپ کے بہت زیادہ اسرار پہ آپ کو مزدوری کا دو ہزار سے چار ہزار چھوڑ کر آپ پہ بہت بڑا احسان کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ہمیں بچنے کچھ ہی نہیں دیا اور یہ مزدوری بس آپ کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا دوسری یا تیسری نسل سے تعلق ہے بلا بلا بلا سونا بیچتے وقت سونے کی ڈلی بنوائیں وہ بھی اعتماد والے بندے سے رعایت خیر وہ بھی نہیں کرتا مطلب ملاوٹ نکال دی جاتی ہے اور خالص چوبیس کے رات سونا رہ جاتا ہے دوستوں برس ڈلی یعنی خالص چوبیس کے رات سونے کو اس دن کے سرکاری ریٹ پر بیچیں ورنہ آپ کو بہت بڑا چونا لگ جائے گا زیور بنواتے وقت پہلے طے کریں گے سونا اکیس کے رات بناؤ گے اٹھارہ یا پندرہ جتنا خالص وہ سونا بنائے اس حساب سے پندرہ اٹھارہ یا اکیس کے رات کے مطابق قیمت دے نہ کہ چوبیس کے رات کی قیمت ادا کرے ساتھ دھمکی بھی دیں کہ میں ابھی اسی مشین پہ چیک بھی کرواؤں گا کہ یہ پندرہ اٹھارہ ہے یا اکیس کے رات ہے اور وقت یا سہولت میسر ہو تو اس کو مشین پہ چیک بھی کروا لیں کہ کتنے کے رات بنا اور آپ نے کتنے کے رات کے حساب سے قیمت ادا کی ہے ہماری ان سب باتوں سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے چند دوست ناراض ہوں لیکن ہمارا فرض ہے آپ کو آگاہ کرنا تاکہ آپ ایجوکیٹ ہو سکیں دوستوں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ساری انگلیاں برابر نہیں چند ایک اچھا کاروبار کرنے والے بھی ہوں گے لیکن میرے خیال میں ان کی تعداد شاید ایک فیصد سے زیادہ نہ ہو چوری کے مال کی خرید و فروخت الگ ڈاکہ ہے ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ سونے کی خرید و فروخت اور زیورات کی بناوٹ پہ باقاعدہ قانون سازی کی جائے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنا مت بھولیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان